लिब्रे अफिस बेसको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरू सिक्नेछौँ एसक्यूएल भ्यूमा सिम्पल क्वेरीज बनाउन साधारण एसक्यूएल लेख्न सेलेक्ट फ्रम र वेयर वाक्यांशहरू र फिल्ड र टेबलहरू नामाङ्करण गर्न सानो वा मिश्रित अक्षर बेस प्रयोग गरे SQL भ्यूमा क्वेरीज बनाउनु अघि लिब्रे अफिस बेस बारे चर्चा गरौँ बेस HSQL डाटाबेस इन्जिनमा रन हुन्छ यो जाबामा लिखित open source database engine software हो DB सम्बन्धी थप जानकारीको लागि http://hsql ldv.org मा जानुहोस् ल अब हामी sql बारे बुझौं sql भनेको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हो यो डाटाबेसहरु प्रयोग गर्न र मिलाउनको लागि स्ट्यान्डर्ड भाषा हो यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ansi स्ट्यान्डर्ड हो र त्यसैले यो अनेक डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम वा DBMS मा प्रयोग गरिन्छ केही उदाहरणहरू हाम्रो आफ्नो LibreOffice Base SQL Microsoft SQL Server Microsoft Access Oracle र DB2 हुन् SQL को सबैभन्दा सामान्य प्रयोग डाटाबेसबाट डाटा झिक्नु हो जसलाई डाटाबेस क्वेरी गर्नु पनि भनिन्छ एसक्यूएल डाटाबेसमा डाटा राख्न डाटा अपडेट गर्न वा डाटाबेसबाट डाटा डिलिट गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ र हामीले यी सब प्रक्रियाहरू बेस प्रयोग गरी अघिल्लो ट्युटोरियलमा गरिसकेका छौं प्रयोगकर्ता अनुकूल विजार्ड र विन्डोहरू प्रयोग गरेर तर मूल क्वेरी भाषाले हामीलाई डाटाबेस क्वेरी गर्ने सहजता र शक्ति प्रदान गर्छ र SQL डाटा फेरबदल गर्न मात्र प्रयोग नभई डाटाबेस र टेबल संरचना पनि बदल्न प्रयोग गर्न सकिन्छ हाम्रो ट्युटोरियलमा SQL को सम्पूर्ण रूपमा चर्चा नभएकोले यहाँ केही उपयोगी ट्युटोरियल र तिनीहरूको वेबसाइटहरू छन् HSQLDB को आफ्नै युजर गाइडहरू छन् तिनीहरूलाई अनलाइन हेर्न वा डाउनलोड गरेर कम्प्युटरमा पीडीएफ फाइलमा सेभ गर्न सकिन्छ ल अब हामी केही एसक्यूएल सिकौं हामी हाम्रो परिचित लाइब्रेरी डाटाबेसको उदाहरण खोल्नेछौं हाम्रो लाइब्रेरी डाटाबेस खोलौ अब हामी पट्टीको क्वेरिज सूचीमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि create query in SQL view मा क्लिक गरौँ अब हामी क्वेरी डिजाइन नामक एउटा खाली विन्डो देख्छौं र यहाँ हामी हाम्रो क्वेरीहरू SQL मा टाइप गर्छौं हामी हाम्रो सुरुको साधारण क्वेरी लेखौं र त्यो लाइब्रेरीमा भएका सम्पूर्ण किताबहरूको जानकारी प्राप्त गर्न हो केही प्राप्त गर्न सेलेक्ट कीवर्ड प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसैले हामी क्वेरी यसरी लेख्छौं सेलेक्ट फ्रम बुक्स यहाँ बुक्स टेबलको नाम हो बुक्समा ठूलो बी भएको याद गरौँ हामीले पहिले प्रयोग गरेको टेबल वा कोलम नेम राम्रोसँग अनुसरण गरौँ र एस्टरिस्क भनेको वाइल्ड कार्ड हो यहाँ यसको मतलब बुक्स टेबलबाट सबै फिल्ड वा कोलमहरू पाउँछौँ। अब यसलाई एक्जिक्युट वा रन गरौँ एडिट मेनुमा क्लिक गरौँ अनि रन क्वेरीमा क्लिक गरौँ अब हामी माथिपट्टि किताबहरुको रेकर्डको सूची देख्छौ हामी यो क्वेरी वा हामीले लेखेको क्वेरीलाई सेभ गर्न सक्छौ र एउटा व्याख्यात्मक नाम दिन सक्छौ हाम्रो पहिलो साधारण क्वेरी त्यहाँ छ यहाँ केही उपायहरु छन् HSQLDB मा डाटाबेस अब्जेक्टको नाम जस्तै टेबल र कोलमको नामहरू केस सेन्सिटिभ हुन्छ मतलब ठूलो बी भएको टेबल नेम बुक्स र सानो बी भएको बुक्स एकै होइनन् तर सजिलोको लागि हामी सबै ठूलो अक्षर वा सबै सानो अक्षर प्रयोग गर्न सक्छौं उदाहरण बुक्स ठूलो अक्षरमा वा मेम्बर्स सानो अक्षरमा आदि तर मिश्रित अक्षरहरूमा पढ्न र बुझ्न सजिलो हुन सक्छ उदाहरण बुक्स इस्युडमा ठूलो बी र आई छन् रिटर्न डेटमा ठूलो आर र डी छन् त्यसैले हामीले टेबल र कोलमको नाम हामीले बनाएको जस्तै प्रयोग गर्नुपर्छ select जस्तै SQL किवर्डको लागि हामी कुनै पनि अक्षर वा मिश्रित अक्षरहरू प्रयोग गर्न सक्छौं तर राम्रोसँग पढ्नको लागि हाम्रो प्रयोगमा एकरूपता ल्याऊ हाम्रो उदाहरणमा हामी कीवर्डको लागि ठूलो अक्षरहरू प्रयोग गर्छौं अब हाम्रो अर्को क्वेरीमा हामी यो क्वेरी नयाँ विन्डोमा टाइप गर्न सक्छौं वा हामी अघिल्लो क्वेरीमाथि यसलाई लेख्न सक्छौं अब हामी अघिल्लो क्वेरीमाथि लेख्छौं बुक्स टेबलबाट हामी कुनै एक कोलम झिकौं select title comma author from books र क्वेरी रन गरौं हामी फाइल बार मुनिको रन क्वेरी आइकन वा कीबोर्ड सर्टकट F5 प्रयोग गर्न सक्छौं र त्यहाँ हामीले चाहेको कोलमहरू मात्र भएको रेकर्डहरू छन् ल हामी अघि बढौ क्वेरीको अवस्थाहरु वा मापदण्डको परिचय दिउँ हामी क्याम्ब्रिजले प्रकाशन गरेको बुकहरू मात्र छिच्छौं र त्यसैले हाम्रो क्वेरी यस्तो हुन्छ select asterisk from books where publisher बराबर एकल उद्धरणमा केम्ब्रिज याद गरौ हामीले नयाँ कीवर्ड वेयर सुरु गरेका छौ त्यसपछि हामी पब्लिशर बराबर केम्ब्रिज लेख्छौ अब हामी क्वेरी रन गरौ र हामी त्यो किताबहरू मात्र देख्छौ जसको पब्लिशरमा केम्ब्रिज छ र त्यसैले हाम्रो क्वेरीमा जुन सुकै संख्याको अवस्था वा मापदण्ड हुन सक्छ हामी दुई अवस्थामा क्वेरी लेखौं हामी क्याम्ब्रिजले प्रकाशन गरेको 1975 सालपछि प्रकाशन भएको किताबहरू मात्र झिकौं र हाम्रो क्वेरी यस्तो हुन्छ select from books where publisher बराबर एकल उदाहरणमा Cambridge and published year greater than 1975 र हामी where keyword वा वाक्यांशपछि दुई अवस्थाहरू देख्छौं याद गरौँ तिनीहरूलाई एन्ड प्रयोग गरी सँगै राखेका छौं यहाँ एन्ड लाई लजिकल अपरेटर भनिन्छ र यसले अवस्था जोड्ने कार्य गर्छ or अर्को लजिकल अपरेटर हो हामी तिनीहरुको प्रयोग गरी माथिको क्वेरीमा पछि हेर्छौं अब हामी क्वेरी रन गर्छौं र नतिजा माथि हेर्छौं त्यहाँ यी किताबहरूले हाम्रो अवस्था पुर्याएका छन् ल हामी बढी अवस्थाहरू समेट्ने अर्को तरिका सिकौं हामी कसरी ती किताबहरूको मात्र सूची पाउन सक्छौ जसको प्रकाशक क्याम्ब्रिज वा अक्सफोर्ड वा दुवै हुन् र यहाँ हाम्रो क्वेरी छ select asterisk from books where publisher in bracket भित्र एकल उद्धरणमा कमा एकल उदाहरणमा अक्सफर्ड नयाँ किवर्ड इन याद गरौँ यसले एउटा कोलममा हुने अवस्थाहरू जोड्न मद्दत गर्छ यो अवस्थामा पब्लिशर र अब नतिजाहरू याद गरौँ यहाँ एक कार्य रहेको छ यिनीहरुको लागि एसक्यूएल क्वेरी लेखौं र जाँचौं लाइब्रेरीको सम्पूर्ण सदस्यहरूको जानकारी प्राप्त गर्न रु 150 भन्दा माथि मूल्य भएको किताब शीर्षकहरूको सूची प्राप्त गर्न विलियम सेक्सपियर वा जन मिल्टनले लेखेको किताबहरूको सूची प्राप्त गर्न हामी SQL बारे अझ अर्को ट्युटोरियलमा सिक्नेछौं यसरी हामी लिब्रे अफिस बेसको क्वेरीज इन एसक्यूएल भ्यू ट्युटोरियलको अन्त्यमा आइपुगेका छौं संक्षेपमा हेर्दा हामीले यी कुराहरू सिक्यौं एसक्यूएल भ्यूमा साधारण क्वेरीहरू बनाउन साधारण एसक्यूएल लेख्न सेलेक्ट फ्रम र वेयर वाक्यांशहरू प्रयोग गर्न र फिल्ड र टेबलहरूको नामांकरण गर्न ठूलो सानो र मिश्रित अक्षर छान्न spoken tutorial project talk to a project प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो प्रोजेक्टलाई spoken tutorialorg ले संयोजन गरेको छ यस सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ र सर्वशिक्षाबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार